дотны чамда захно гэж дотроо санжин оя додо Утас амьлуулж мэтгсэн ухаан турган дайланг би Учирас та чамда хайртай чамдаа зохино